¿qué tal? Soy Xavi Vamos a ir con Mayas en la audición de America's Got Talent. Vamos allá. He tardado un poquito en, ver la actuación, pero desde que vi la actuación de la final eh, quedé, quedé, vamos, hipnotizado. O sea, brutal. Así que vamos allá con la actuación en, en las audiciones. Yes. And what does that mean? It's a word in Arabic that means the proud walk of a lioness. Where in the Middle East are you from? Lebanon. From Lebanon. Lebanon. Wow. Welcome. So how is life for you guys in Lebanon right now? Lebanon is a very beautiful country. Yeah. But we live a daily struggle. Unfortunately, being a dancer as a female Arab uh, not fully supported yet. Um, what is your dream? Us being here, standing on the biggest stage of the world, is our only chance to prove to the world what Arab women can do, the art we can create, the fights to hypnotize you. Oh. so <laughs> Me encanta Sofía. So for that, I'm gonna ask the judges to get a bit closer to each other to get the best experience. Come on over, Howie. All right. Snuggle up. Oh, Oh my god. Que bonito. Uau! My God. Dios, esto está pero trabajadísimo al milímetro. Son 36 chicas o ayer me dejasteis esto en los comentarios. O sea, para coordinar a tres ya tiene que ser difícil. 36. Wow, alucinante. Brutal, brutal, brutal. Me encanta este grupo, o sea, mm, hipnotizado De verdad, súper original. Qué bonito. Es que ha sido alucinante, o sea, las partes lindas... es que parece que van a cámara lenta. full stop in so many positive ways. That's one part. And then it was arguably the best dance act. We're like What? Ole Sofía. Muy buen botón dorado. Bueno, brutal. Bueno, genial. Sabía que pasaban por, porque sé que la siguiente actuación es en las semifinales. Lo que no sabía que era el botón, botón dorado de, de Sofía Vergara. Brutal estas chicas. Vamos a ir rápido hacia las semifinales, vamos a ver la actuación en el siguiente vídeo. Si os ha gustado este, no olvidéis de darle like y suscribiros.